マチョまマょさんまちチョヤンモマチョレゴリマチョおはようございまっちょフォルテです本日は皆さんにご紹介させていただきたい曲がありますその曲は世界一オシャンティーなジャズな世界一エモいトルコ行進曲 なんでこんな3つもタイトルを言ってるかというと、まだタイトルが決まってません、動画の撮影中に。まあ、それは置いといてね。まあ今日はそれをね、撮影していきたいんですけども、さっきちょっと練習をしてみました、20分ぐらい。そしたらなんかさーってね、軽く大体弾けたので、あ、これもうあの、皆さんにご紹介させていただきたいなと思っていい曲だったので、ご紹介させていただきます。まあ、とまだ、え完成された演奏動画としては全然多分出ることはないんですけども、こんな曲があるよっていうので、 前回世界一難しい更新、トルコ更新曲が30万再生いったので、皆さんにご紹介させていただきたいなと思って、もうそれだったら世界一難しいのを知ってもらうんだったら、世界一ジャズなトルコ更新曲を知ってもらいたいなと思ったので、この動画を撮ることにしました。世界一ね、難しいトルコ更新曲知らないっていうコメントが結構あったので、まあやってよかったなと思ったので、今回もね、その世界一オシャンティーでジャズなエモいトルコ更新曲ね、ご紹介させてもらいましょう。ね。 そこまで難しくないです。まあ曲作った人はファジルサイっていうピアニストで、まあ毎回ね結構いろんな演奏会で世界中でそのトルコ行進曲のジャズバージョンを弾いてるんですけども、結構ね、あの、いつも演奏が変わってます。っていうのも、アレンジが毎回違うみたいな感じで、結構、ね、左手の音とかは結構適当です。だからまあ僕も結構適当に弾くんですけども、まあだ大体、ゾワーって適当に弾くので許してください。ではまず、普通のトルコ行進曲をご紹介させてもらいます。 で前回紹介した一番難しいやつがこんな感じですで今回ご紹介させてもらうトルコ行進曲がオーシャンティーのやつが そんなに違うのかいうと普通のはベタシの「ティタラタラタラタラタラタン」っていくんだけど今回のジャズジークのは「でティッテってなったらちょっとねあの拍がちょっとずれたりとかしてます。 から出るとトントンとか入ってきますちゃんとそしておシャンティになるとねで普通バージョン 普通とはちょっと違うテンションでいきますいつものバージョンがで一番難しいのがジャズチックなのか 音が入ってます、まあ、結構これ適当な左手でも全然大丈夫です右手が全然大丈夫です大丈夫なんで結構自由に弾いちゃっていいですでは 何この難易度についてちょっと話させていただくとこの曲についてはそこまで難しくないですはいっていうのも、まあ、普通にトルコ行進曲が弾けて次挑戦してみようかなっていうトルコ行進曲で全然挑戦できる範囲のレベルですですがあのボルトスの難しい方はちょっとやめた方がいいです僕もまだ無理ですちょっとね難しいですよほんまに んですよほんまに難しくてこんな感じが出てくるからもうちょっとなかなかね人前で弾くのは怖いから なとは思ってるんですけど、うん。まあ、ちょっとね、今回このジャズのバージョンをご紹介させてもらいましたので、ぜひとも皆さん、えっ、ー、とね、挑戦してみてください。結構な、本当にまだ弾けやすいです。もう冬目も全然簡単で、僕も本当に20分くらいしか練習しないんで、こうやってね。 小学生とかでも弾いてる方が多いので、ぜひともね、皆さんの目標にしていただきたいなと思いまっちゃう。僕もね、あの、これの曲練習しとって、また完成動画出していきたいなとは思ってるので、今回はね、前回かなり世界一難しいトルコ行進曲をね、皆さんに知ってもらえたので、かなり嬉しかったです。クラシックのこういう発信者としては嬉しかったので、今回もね、世界一難しい役で、世界一オーシャンティーなんで、トルコ行進曲をね、ご紹介させてもらいました。では、この曲は、 どんな時におすすめかっていうのを話させていただきますね。これは結構ね、普通のトルコ行進曲。小学校とか中学校とかで結構弾く方が多いんですけども、ピアノを弾ける方が学校でこのジャズのチックな方を弾いて、ふわーかっこいいって結構ね、言われやすい曲なんで、ぜひとも弾けるようにしてもらいたいなと思います。あのね、 トルコ行進曲をね、あの、女の子からこうやってね、弾いてって言われて弾くやん、学校で。ここで弾いとったらどんどん、みんなが聴き覚えのある曲がどんどんね、オシャンティな曲になっていくとみんな多分本当に驚くから、かなり、あの、みんなからチヤホヤされたい方にはおすすめな曲です。あと、ストリートピアノとかでも結構弾いてる方が多いので、やっぱね、それほどね、いろんな人が、注目がしやすい曲になってるかなと思うので、 ぜひとも弾いてみてください僕はかなりこの曲をねあの、おすすめさせてもらいました。なんで前回世界一難しいトルコ行進曲にしたのかというと、僕がただ単に弾きたかったっていうのもあったんですけども、まあ、思った以上に難しいです。世界一難しいトルコ行進曲の方も一応ね、あの、コメント欄に貼っておくんですけども、多分な、みんな、あの、なかなかね、弾けないと思う。僕も全然弾けない。うん。本当にね、難しい曲となってるから、でも弾けたらかっこいいから、みんなもそっち、もうぜひ 挑戦してみてください。ここまで見てくれてありがとうございます。ぜひともチャンネル登録、グッド、高評価まで言ってくれたら嬉しいなと。 見てくれてありがとねよければグッドも押しててなんならチャンネル登録してねゴリマッチョホスマッチョマッチョマッスルマッスルボーイマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョ